चांगल्याने संग तुझा राजा तू मला बनवशील का माझे नावाच कुंकू तुझे माथ्यावर लावशील का सांगू किती आई रंगते नाव तुझा जग भर तुझ्यावर तेन साथ तुला जन्माची साग होशील का माझी नवरी you इच्छा तुझे मनी येवो माझे धनी न सांगता समजले का त्या गोव्याचे बाजारानु हात हाती देशील का तुझ्या विना मला करमत नाही तुझ्यासाठी मी राजा झाले दिवाणी तुझ्याशी अंधेरी उंदेरी कुलाबा किल्ला नाही एकच कल्ला गोपारू अलिबागचा एकच कल्ला हा मुंबई पुण्याला सांगाला हवा गो अलिबागची न्यारी हवा सोनू माझे जानू माझा मूड झाला 哎呀！ तुझे गोरे गोरे गाल तुझी नखरेली चाल जशी मलाई जशी मलाई तुझे काले काले बाल हे तू चलती कमाल मची तबाही तुझ्या मनान काय घडतय मला चेहरा तिचा डोळे भरून पाहिल्या विनारे चेहरा तिचा डोळे भरून पाहिल्या विनारे खाली घास माझ्या जायना जायना राया भावी माझी लग्नाला मी तयार हाय हुंडा नको मला ते काही द्यायचं पोरीला द्या काहीच नको मला पण तिला फिरवायला